tunggu dulu kita hitung sama-sama Bapak Ibu sekalian satu dua tiga saya, tidak kelihatan baik nomor urut satu pasangan calon Bapak jokowi dodo dan Kiai Haji Maruf Amin Nomor urut 2 Pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Baik. Eh, teman-teman teman-teman. Ya, selanjutnya penyerahan pelakat kami mohon rekan-rekan panitia untuk bersiap-siap untuk penyerahan plakat sebagai tanda. Kami mohon untuk Ketua KPU Republik Indonesia didampingi Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan plakat sebagai tanda nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dengan masing-masing nomor urut sesuai dengan hasil pengundian. dan dilanjutkan dengan sesi foto pimpinan KPU Republik Indonesia dengan kedua pasangan calon dengan memegang plakat nomor urut hasil undian. pembacaan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Adib Budiman, kami persilakan. satu satu empat dua garis PL titik dua titik dua garis datar KPT garis garing enam garis KPU garis Romawi sembilan garing 2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor 244 Garis PR titik 02 titik 2 garis datar BA garis 06 garis KPU garis Romawi 9 garis 2018 tanggal 21 September 2018 memutuskan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kesatu, menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 sebagai berikut. A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin pada nomor urut 1. Dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Saudara Haji Prabowo Subianto dan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno pada nomor urut 2. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Yang saya cintai, sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Sandiaga Uno, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Alamin, kita semuanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah pengambilan nomor berjalan dengan lancar dan kami Joko Widodo dan Profesor Kiai Haji Maruf Amin mendapatkan nomor satu. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk dalam rangka Pilpres Pilpres adalah pesta demokrasi Oleh sebab itu pada malam yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semuanya agar pilpres ini kita isi untuk pendidikan politik yang baik pada masyarakat, untuk kematangan berdemokrasi rakyat, untuk kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu, marilah kontestasi politik ini kita beradu kontestasi program kontestasi adu gagasan, kontestasi adu ide, kontestasi adu rekam jejak, kontestasi adu prestasi. Calon wakil presiden saya dan seluruh partai-partai dan seluruh relawan yang eh, mendukung saya mengucapkan terima kasih kepada KPU seluruh komisioner KPU kepada Bawaslu, DKPP atas uh, semua penyelenggaraan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 sama dengan Pak Joko Widodo saya berharap dan saya keinginan serta saya menyuruhkan seluruh jajaran seluruh rakyat Indonesia, marilah kita laksanakan pemilihan umum dengan sejuk, dengan damai, dengan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik untuk bangsa. Bukan saya bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan masing-masing. Kita harus merasakan bahwa kita ini semua satu keluarga besar NKRI karena itu kita harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar kita saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang bersikap tidak emosional, menahan diri. Marilah kita menyongsong proses demokrasi ini dengan baik, dengan tenang. Kita berharap semua pihak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk menunjukkan bahwa kita semua elit sejuk, teduh, damai, tadi sebelum acara dimulai, ada kawan saya Ipang Wahid naik tergopoh-gopoh, mukanya tegang. Mukanya tegang bilang Bapak Presiden berkenan menerima Pak Prabowo dan saya di bawah. Dan tadinya kita pikir setelah ini kita akan ketemu, tapi ini kayaknya penting sekali. Ternyata di bawah itu kita membicarakan apakah nomor urut 1 dan 2 ini yang dipilih karena akan menimbulkan komplikasi. Karena ada partai juga yang bernomor urut satu dan nomor urut dua. Tapi Pak Prabowo, Pak Presiden Joko Widodo dengan santainya, dengan cair.